Forca e punës, njëqind e katër pikë shtatëqind, zero, zero, zero. Avionët gjithsej, tetëqind e njëzet e dy. Forca totale detare, njëqind e gjashtë. Tetë Italia. Personel ushtarak aktiv, gjashtëqind e pesëdhjetë e tre pikë zero, zero, zero. Forca e punës, njëzet e pesë pikë njëqind, zero, zero, zero. Forca e punës, dyzet e tre pikë gjashtëqind e njëzet, zero, zero, zero. Avionët gjithsej, nëntëqind e njëzet e pesë. Forca totale detare, gjashtëdhjetë e shtatë. Gjashtë, Franca. Buxheti i mbrojtjes, pesëdhjetë e tetë pikë dy katër katër, zero, zero, zero, zero, zero, zero dollarë. Personeli ushtarak aktiv, treqind e gjashtëdhjetë e dy pikë katër tetë pesë. Forca e punës, njëzet e nëntë pikë gjashtëqind e dhjetë, zero, zero, zero. Avionët gjithsej, pesëqind e dyzet e katër. Forca totale detare, njëqind e tetëdhjetë. Pesë Mbretëria e Bashkuar. Buxheti i Mbrojtjes, pesëdhjetë e shtatë pikë tetëdhjetë e shtatë, pesë, njëqind e shtatëdhjetë pikë zero, zero, zero dollarë. Personeli ushtarak aktiv, dyqind e njëzet e katër pikë pesëqind. Forca e punës, tridhjetë e një pikë shtatëqind e njëzet, zero, zero, zero. Gjithsej aeroplan, një pikë katërqind e dymbëdhjetë. Forca totale detare, shtatëdhjetë e shtatë. Katër India. Buxheti i mbrojtjes, dyzet e katër pikë dy tetë dy, zero, zero, zero, zero, zero, zero dollarë. Personel ushtarak aktiv, një pikë treqind e njëzet e pesë, zero, zero, zero. Forca e punës, katërqind e tetëdhjetë e shtatë milionë e gjashtëqind mijë. Avionët gjithsej, një pikë nëntë gjashtë dy. Forca totale detare, njëqind e shtatëdhjetë. Tre Kina. Buxheti i mbrojtjes, njëqind e njëzet e nëntë pikë dy shtatë dy, zero, zero, zero, zero, zero, zero dollarë. Forca e punës, shtatëdhjetë e pesë pikë treqind e tridhjetë, zero, zero, zero. Gjithsej aeroplan, katër pikë katër nëntë tetë. Forca totale detare, dyqind e njëzet e katër. Një Shtetet e Bashkuara Amerikës. Buxheti i Mbrojtjes, gjashtëqind e tetëdhjetë e nëntë pikë pesë nëntë një, zero, zero, zero, zero, zero, zero dollarë Personeli ushtarak aktiv, një pikë katër shtatë shtatë, tetëqind e nëntëdhjetë e gjashtë Forca e punës, njëqind e pesëdhjetë e tre pikë gjashtëqind, zero, zero, zero Gjithsej aeroplan, pesëmbëdhjetë pikë dy nëntë tre Forca totale detare, dyqind e nëntëdhjetë.